Мне относятся исключительно хорошо, конечно, то есть СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение, а, также там на фоне всех слухов, которые там плодились о моем состоянии здоровья, меня регулярно осматривал врач, мне даже предложили, я скажу больше, мне уже даже предложили вакцинироваться спутником ВИ, вот. Я думаю, что я даже это сделаю в ближайшее время. Поэтому никаких нареканий на условия содержания, на отношение ко мне нет абсолютно. Ваши родители заявляли о том, что вы перенесли тяжелое какое-то заболевание, связанное с, ну, горло там болело. Хроническая вас... ангина, господа. <laughs> Ничего серьезного. Просто у меня, да, я 3-4 раза в год могу болеть ангиной. Все. Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как мне кажется, это самое безопасное место. Потому что я прекрасно понимаю, что, во-первых, опять же, многие уже наверняка считают меня предателем или еще каким-то. Хотя я, опять же, я хочу еще раз подчеркнуть, что я никого не предавал. И это очевидно. И второй, ну и опять же, то есть с учетом вот этих кучек радикалов, может быть все что угодно. Это раз. И то есть, и опять же, там, и с украинской стороны, мало ли, могут быть какие-то претензии и так далее. Я, я скажу честно, что, наверное, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту. Почему завершение конференции вы решили а, сделать таким шуточным а, с политической загадкой? Что, в чем суть? А, ну, знаете, мы начали с шутки о том, что Александр Григорьевич мне сломал нос, Я решил закончить все-таки шуткой для своих европейских коллег, тем более о европейском политике и о политике двойных стандартов. Вопрос на размышление, что будет дальше? С кем? С вашими коллегами, с вашим э, товарищем, коллегой Путила, например. Ну, уступ свой путь. И наши пути, не знаю, к счастью или к сожалению, давно разошлись. А то, чем он сейчас занимается, он занимается там политикой, видеопродакшеном. Я вот это никогда не хотел. Я, опять же, я многого не могу рассказать. То есть я, если вам будет интересно, готов рассказать там другие подробности, в том числе, допустим, про многих а, бывших сотрудников, которые сейчас вообще вынуждены скрываться. Вот. От, соответственно, представителей польских э, спецслужб, я не знаю, или каких-то группировок, мне достоверно неизвестно. Но опять же, а, как будет дальше, я думаю, что не знает никто. Сейчас то, что тот факт, который можно констатировать, что сейчас в Беларуси все тихо и спокойно. И сейчас единственное давление, которое есть, это внешнее давление. Светлана Тихановская – это тот человек, о котором я практически не могу сказать ничего плохого. А, она вот, знаете, я, я бы описал ее, наверное, вот словосочетанием «святая невинность». В отличие, естественно, от всего того круга людей, это профессиональные политики, это профессиональные, э, это люди, которые живут этим, этим зарабатывают и так далее. И, конечно, ну, то есть, я могу сказать честно, что Светлана действительно очень сильно изменилась, она подросла во многих аспектах, там, в плане речи, выступлений и так далее. Но, опять же, то есть, даже если мы будем говорить про те же речи и вот эти многочисленные визиты, я снимал один из таких визитов. С большего это просто короткие визиты вежливости, которые длятся, ну, несколько, иногда несколько минут. А тиражируется это как какая-то серьезная встреча. И все, и поэтому тут э, на самом деле, то есть э, многие эти визиты это просто визиты вежливости, там не идет каких-либо серьезных обсуждений, просто обмен любезностями. А, вот. Другой вопрос в том, что, конечно, люди, которые вокруг нее, это же опытные политики, и, естественно, они задают во многом а, вектор направления. А, они диктуют заявление. я могу привести простой пример. Опять же, вот э, когда я снимал в Афинах, э, там был один из моментов, когда тот же Вечерка подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал телефон и сказал «зачитай сейчас перед камерой». И она спросила, что, зачем, зачитай. Все. То, что я знаю точно, что действительно протесты закончились. И я не вижу никаких э, предпосылок для того, чтобы они возобновились. Именно поэтому, опять же, то есть, э, и был выбран, выбран такой метод давления, как санкции. Я сейчас не буду оценивать этическую сторону этого вопроса. Я предоставлю эту оценку тем людям, собственно, которые э, над этими санкциями работают и эти санкции принимают. Но, честно скажу, меня терзает один вопрос. Два. Во-первых, это люди, и во-вторых, даже если вот отбросить там, экономический вопрос, а, ну, я имею в виду не экономический вопрос, а вопрос с людьми, экономический вопрос, если предприятия уйдут с западных рынков, они никогда больше туда не смогут вернуться, даже если власть сменится. И, простите, но это выстрел в ногу получается. Вокруг Беларуси, естественно, продолжается негласная политическая война с представителями там, Польши и Литвы особенно. Естественно, то есть все они на перегонки пытаются использовать любой повод, потому что, опять же, поддержка Беларуси для них – это мощный э, стимул для развития внешней политики. Посмотрите, я, ну, в принципе, вот господин Маркова заявлял, посмотрите на ту же Литву. Это маленькая страна, да, она красивая, но она бедная, она откровенно бедная. Я же пожил в Польше, а потом в Варшаве, потом я переехал в Вильнюс. Это откровенно бедная сторона. но сейчас она позволяет себе заявление даже там по разрыву отношений с Китаем, там уже на, в адрес России начинаются претензии и так далее. И это яркий, яркое подтверждение того, что просто тема Беларуси наиболее выгодна той же Литве и Польше, которые зарабатывают на этом свои очки. Конечно, как зарабатывают отдельные политические силы, я знать не могу, но и какие они заявления делают. Опять же, я, к сожалению, все-таки информационно отрезан от внешнего мира. Но из того, что я вижу, ну, это, пусть это будет на их совести, не мне их судить. Как вы думаете, какой реакция будет э, после сегодняшней встречи? Я могу сказать так, я удивлюсь, если многие вещи, которые я говорил, вообще будут опубликованы потому что, в принципе, я заметил даже по реакции там, на свои выступления, даже там, после выхода интервью с Марком, что даже там кое-где в комментариях буквально людей банили за то, что они там сбрасывали ссылки на интервью или спрашивали, почему вы про Романа не пишете, поэтому я, я удивлюсь, если многие вещи вообще, в принципе, будут опубликованы а, не государственными медиа.